Besonders gefällt mir an deinem Projekt, dass es die asiatische Kultur mit europäischer Wissenschaft verbindet. Das hat mich als Deutsch-Pakistaner, ich stamme aus Pakistan, das ist in Südasien, natürlich sofort überzeugt. Es ist ein schönes Beispiel, wie das Zusammenspiel verschiedene Kulturen, aus verschiedenen Kulturen nur Lösungen auf die Herausforderungen der modernen Welt hervorbringen kann. Die Kombination aus Kampfkunst und Psychologie kann eine große Hilfe sein bei der Bewältigung von Problemen. Jugendliche brauchen etwas Unterstützung, um Konflikte und Problemsituationen allein bewältigen zu können. Das ist aber eine wichtige Fähigkeit, die sie für ihr Erwachsenenleben brauchen. Und wie Sie vorher erwähnt haben, auf jeden Fall, was an Konfliktlösungen an. Ähm, auf jeden Fall Erwachsene brauchen bemühen, weil sonst, wenn wir gar keine Lösungen hier auf dem Welt haben, wenn wir wirklich nicht in der Lage sind. Und daher finde ich natürlich sehr gut und interessant, wenn wir auch Jugendliche Gleichheiten vorstellen, wie man Asylsuche Konflikte ablöst. Natürlich, es ist ein, eines unserer wichtigsten Aufgaben, Kinder und Jugendliche stark zu machen für die Zukunft. Und das sage ich nicht nur, weil mir als Vater von vier Kindern dies natürlich besonders am Herzen liegt, ich glaube daran, dass jeder Mensch einzigartig Potenzial hat und es sich lohnt, diese zu entdecken. Da finde ich es auch sehr wichtig, dass Dopona auch Flüchtlinge erreichen möchte und sie bei der Bewältigung ihrer negativen Erfahrungen und Traumata, die sie meist erlebt haben, zu unterstützen. Sie sehen, liebe Gäste, Social-Startups wie Dopada sind ein wichtiger Antriebsfaktor in Heidelberg. Ich freue mich, dass vor allem junge Erwachsene in diesem Bereich betätigen und das Ziel haben, soziale Probleme mit unternehmerischem Handeln lösen zu wollen. Ich freue mich, dass wir sowohl mit Dopada als auch mit dem Elia t projekt zwei herausragende Vorzeigeprojekte in Heidelberg haben, die sich die Verbesserung der Lebensumstände von Menschen auf die Fahne schreiben. Diese Kräfte gilt es zu unterstützen und ich werde mich als Stadtrat Kunst und für eine bessere kommunale Forderung einsetzen. Ich habe schon während Auslandsberatung 2016, 2017 beim Stadt Heidelberg mehr Unterstützung für Social Startups beantragt. Ähm, ich freue mich auch, mehrheitliche Gemeinderäte haben mich dabei unterstützt und es ist im Haushaltsvertrag aufgenommen worden und verabschiedet. Leider noch nicht mit Mitteln ausgestattet, das heißt, erstes Mal Anfang Wirtschaftsforderung, Ziele, Maßnahmen definieren und ich bin sicher, ich werde weiterkämpfen, damit wir auch finanzielle Unterstützung auch hier haben. Ich freue mich sehr und wünsche auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir eine, äh, wenn diese Crowdfunding sich starten, ob, man ein Ziel hat, ein bestimmter Betrag ist auch angedacht. Ähm, das, das, die Info fehlen mir ein bisschen etwas, aber auf jeden Fall äh, kleinere Unterstützung haben sie und ähm, nicht nur für den Fußball halten, sondern auch beim Traum, bei jedem äh, Finanzen Vielen, vielen Dank für Ihre